DJ Eric Nate. dancing to the beat with DJ Eric Name. Wanay dagat storya, diri, sabak kadiri. Panay historia Dayalik diri Sabak kadibig Sabak kadibig Sabak kadibig Dayalik diri Club. Wanayda I got dayalik dial it daily. diri, sabak na'y daghastorya Dayalik diri Sabak kadibik Sabak kadibik Sabak kadibik Dayalik diri